Oh, good morning. Sì, qui sono le 10 e mezza, quindi mi dico in questi casi, non proprio la mattina prestissimo, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente... Oh, semplicemente... David Lynch. It's March 14, eh, 2022 and it's a Monday here in Naples. Uh, a clear morning, very still right now. 50 and 6 and 4 Fahrenheit around 12 Celsius. Uh, sorry, uh, eh, 50 and 3 and 6 Fahrenheit around 12 Celsius. And this means that per me non è quella giornata veramente, veramente, veramente really cold like in this days and this period, appunto sempre per la mia percezione perché in generale fa freddo, però in tal senso invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, il freddo perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo. Sì, per quanto non c'è nel video sui pensieri, nell'eventualità lo faccio sempre separato dal report, quindi occhio, Anyway, as he and you all just see from the window, it seems that uh, this afternoon the temperature it will be going up to uh, qualche grado in più, a few degrees more oppure qualcuno in meno, non lo so, vedremo, mi aggiornerò poi.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 Nel caso ci vediamo al video pensiero, anche se non so se lo faccio. A domani!